बजट में टेक्निकल हेल्प बिल्कुल निष्पक्षता से काम हो रही है बिल्कुल निष्पक्षता से सत्तर हजार पंचायत की राज के अंदर आपके पास इसके अंदर नहीं इन युवाओं को रोजगार मिले नौकरी मिले उसमें क्यों अड़ा रहे हो आप जो देखो उपेन्द्र जी उपेन्द्र जी आपको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मुद्दे से मत भटको मुद्दे से नहीं there.